Bonjour, je suis Raphaël Lopez, architecte et fondateur de l'Utarchie. L'Utarchie est une agence d'architecture et de visualisation 3D née à Paris en 2017. Nous sommes une équipe dédiée à réduire l'écart entre l'imaginaire et la réalité. Notre organisation nous permet de nous adapter à différents types de projets, de petites ou grandes envergure. Notre expérience est un atout pour une rapidité et une réactivité souvent manquantes dans le secteur aujourd'hui. Notre expérience en tant qu'architecte est une réelle valeur ajoutée au monde de la représentation 3D, qui quant à lui nous procure une vision artistique que nous exprimons dans nos projets architecturaux. Nous croyons qu'il existe deux types d'images nécessaires dans l'expression d'un projet d'architecture. Les images descriptives, qui peuvent s'agir de schémas, maquettes ou esquisses, et les images sensitives. Et ces dernières vont vraiment faire la différence transporter les clients dans un monde euh, afférique. En tant qu'architecte, nous sommes dédiés aux phases de conception, plus particulièrement à la recherche formelle à l'aide d'outils paramétriques. Cela nous conduit à la réalisation de projets très avant-gardistes. Nous avons déjà réalisé plus de 152 images avec 17 concours gagnés avec nos visualisations. Le dernier en date est le concours des Ecotone Antibes pour l'atelier Jean Nouvel et Oxo Architecte. Nous utilisons des outils et des appareils tels que des caméras 360, des drones et des imprimantes 3D, etc. pour une qualité en rendu toujours avant-gardiste. Nous vous proposons aussi de vivre votre projet à travers des expériences de réalité virtuelle. Pour conclure, nous établissons un lien très fort avec nos clients, ce qui crée une véritable relation de confiance.